Як налагодить відносини з дорослим сином, його ненависті, і немає кордонів, і церкви ходили і заговори читала, то вам не потрібно не церкви, не заговори. Складуєте отак ручки, кожне утро кажете: Ти мій маленький. Я бажаю тобі, щоб всі путі, всі дороги перед тобою відкрилися, всі можливості відкрилися, щоб друзі були тільки добрі. после чего представляете, будто он вас обнимает, целует, будто он маленький, будто вы его прикладываете к груди. И завершением этого всего является, представляете, его кровь, которая соединяется с вашей и вот так циркулирует. Обожать будете друг друга.